हेलो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एक मोदी भक्त सरकारी सेंटर से महंगाई की तरह अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा है <laughs> अब देखिए उसने शायद बढ़ा भी लिया होगा चलते हैं उसको तो मारेंगे मारेंगे उसके साथी को भी मारेंगे वो देखिए वो खड़ा है उसका साथी उतर गया है साथी नहीं लग रहा उसकी माल है उसको तो मार देंगे तो उसकी माल के पास चलते हैं एकदम उसको पेट के रख देंगे इसके बॉयफ्रेंड को तो हमने लॉबी में भेज दिया अब देखे इसकी गर्लफ्रेंड कहाँ छुपी बैठी है नीचे उतरी है मेरे ख्याल से चलते हैं उसके पास देखते हैं उसको उसके भी सारे छर्रे भर के उसको उसके बॉयफ्रेंड के पास भेज देंगे वो हमें लगा घर में छुपी है तो गाइस इसने तो अपनी दो दो माल पटाई है दोनों को इसने जिंदा कर लिया एक बाहर बाहर वाली एक अंदर वाली अंदर वाली को पहले पेलते हैं उसको तो घास बन के पेलेंगे ऊपरी बैठी है ये बालकनी में छुपी बैठी है ये लो जाओ अपने बॉयफ्रेंड के पास चलो निकलो बहुत